Монгол улсын э, одоо хэдийн хөгжлийн алсын хараа 2000 түгээд а тийм хөгжлийн баримтчгийг бид нар баталсан. За энд одоо хөдөө аж ахуйтай холбоотой 50 гаруй заалт байгаа юм л да. Эрчимсэн хөдөө аж ахуй хөгжүүлэх. За хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд нөөцийг бүрэн ашиглах ногоон эдийн засаг ухаалаг хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэлт энэ энэ чиглэлээр одоо заасан заалтууд одоо бас энэ хөдлөөр төлөвөө өмнө батлагдаад бас хэдэн жил болчихлаа 3 4 жил болчихлаа. Энэ чиглэлд одоо ямар хөө ажил хийгдэж байна. Бид энэ энэ алсын хараа 2050 гэдэг энэ одоо хөгжлийн загвар энэ материалаа ер нь ярихгүй ашиглахгүй л байгаад санагдаад. Хөдөө аж ахуйд ямар одоо ажил хийгдэж байна гэж энийг нэгдүгээр асуух гэж байна. Хоёрдугаарт нь энэ хөдөө аж ахуйд энэ Монгол улсын өөрийн хөгжлийн зардал бол асар их өндөр байдаг. За энэ дотор хөдөө аж ахуйн одоо хөгжлийн зардал бүтээмж бол их муу. Одоо нэг гагаас нэг 8 центнер ургац авдаг. За тэгээд нэг хондоос нэг 10-аас 15 кг мах авдаг. Тэгэд энэ бүтээмжийг нэмэгдүүлэх энэ хөгжлийн зардлыг багасгах чиглэлд одоо энэ ямар ажлууд хийгдэж байна гэсэн хоёр дахь асуудал. Гурав дахь асуулт бол юу гэхээр энэ хөдөө аж ахуйд бол энэ даатгалын системийг нэвтрэх асуудал бол их чухал байна За энэ чиглэлд яг бодиттой ямар ажлууд хийгдэж байна гэсэн нэг ийм асуулт байна. Дараагийн асуудлын хөдөө аж ахуйн корпорацийн 86 орчим тэрбум төгрөгийн өр байх хэвээр 90 тэрбум байна байна. Энэ өрний одоо бодлолт барагдуулах ажил ер нь зэрн цаашдаа өр барагдуулах чиглэлд ямар ажлууд хийгдэж байна, ямар эрсдлүүд байна. Энийг хэлж өгөөч. А төгсгөлд нь энэ элеваторууд одоо социализмын үед одоо байгуулсан элеваторуудын одоо сэргээ засварлахаас асуудлууд ямар байна? Нэлээд олон газрууд элеваторууд байх шиг байгаа юм. Баруун хараа энтерт олон жил ашигладаг болсон сая ашиглалтанд ороод ингээ яг шиг байна. Дарханд нэг 3000 тонны нэг элеватор гээд одоо засна барина гээл ингээл яваад идэг л байсан. Тэгээд энэ ажлыг одоо эхлүүлэх, энэ жилээс эхлүүлнэ гэжсэн энэ ажил ер нь ямар хөө байдалд, ямар төвшөнд байна ийм асуултуудад хариу. За хингагийн боловсруулалтын сайд хариулъя. За Батэрдэн Батмөр гişүүн хөдөлж бол ямар ямар ажил хийж байна гэж асууж байна. Алсын хараа 50 хөтөлбөртэй холбоотой. Ер нь 2023 оноос одоо газар тариалангийн сэргэлтийн жил гэж хүнсүүд ажих юмнаас зарлж байна. Мөн одоо хүнсний хангамж аюулгүй байдлын тухай 36 дугаар тогтоол гарсныг мэдж байгаа. Хөдөө аж ахуйн хүнсний чиглэлээр 1.7 тэрбум төгрөгийг 4 жилийн хугацаанд одоо зарцуулна. Зөвхөн энэ жил гэхэд хөдөө аж ахуйн хүнсний компаниудад 135 тэрбумын зээлийн хүний зөрүүг олгоно. Энэ бол 982 тэрбумыг энэ 2023 онд хөдөө аж ахуй үндэсний чиглэлийн компаниудад одоо зээл олгохоор арилж алжааны 10 банктай, Монгол банктай гарын хэсэг зураад ажил эхлээд төрүүчсэн зээл аваад эхэлж байна. 23 оноос үндсэндээ хөдөө аж ахуй байгаас сэргээх цогц бодлого эхэллээ гэж ойлгож байна. За энэ хөдөө аж ахуй сангийн өөр барилгуулахаар юу хийж өгнө гин гэж асуулаа. Хөдөө аж ахуй сан би хэлсэн түрүүнд Өглөг авалга нь 200 тэрбум болсоо. Аль аль нь. Энэ байдлаар сан гээд яваад байж болохгүй байна. Болохгүй боллоо. Өрийг учир карпас болох ийм хуулийн төсөл орж байна. Санд өртөө компаниудыг иргэдийг Монгол одоо мэдээллийн эсрэг санд тусгаж өөрөөр хэлбэл хар дэвтэрт, зээлийн хар дэвтэрт одоо бүртгэж ажил хийж байна. Ингэснээр бас нэлээд өөр одоо сүүлийн үед барагдлаа, барагдаж эхэллээ. А түүнээс гадна энэ 7 хоногоос шилэн болгож өртөө иргэд аж ахуйн нэгжүүдийг одоо шилэн болох үйл ажиллагаа эхэллээ гэж хэлье. За Илбаатрийн хувьд одоо Угтаал, Сэлэнг, Дархан хөтөл гээд дөрөвс 5 гадар нийт 175 мянган тонны одоо элеватортай. Зарим нь бол ер нь ихэнх нь социализмын үеэс уламжилж ирсэн элеваторууд байдаг. А энэ дээр бол засвар үйлчлэгийг бол жил болгон одоо урсгал засварын зардал гарч хийж явдаг гэдэг хэлье. Улсын томбын боловч болов 83 бодлого төлөлтийн газрын дарга. За Батмур гишүүний асуултанд нэмэлт хариулт өгье. Тэгэхээр хөдөө аж ахуйн салбарын бүтээмжийн чиглэлд бол энэ хөдөө аж ахуйн салбарын салбарын бүтээгдэхүүний үнийг одоо тогтвортой байлгах зорилгоор үйлдвэр технологийн паркуудыг барих энэ ажлууд бол алсын хараа 2050-д бол тусгагдсан. За энэ хүрээнд бид нар баруун зүүн бүсийнхаа Үйлдвэр технологийн паркийг ховд орнууд аймагуудад за төвийн бүсийнхийг Дархан улаан аймагт хийхээр ингээд төлөвлөлөө тодорхой хэмжээний ажлуудыг хийж байна. За мөн түнчлэн газар тариалангийн үйлдвэрлэлд гаагаас гарах нэг жургацын хэмжээг нэмэгдүүлэх чиглэлээр олон арга хэмжээнүүд зохион авч хэрэгжүүлэх тухайлах юм бол техникийн шинжилгээг хийх э, зохи төвшөнд хэрэгжүүлэх за үрийн шинжилгээг хийх дотооддоо үр үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх гэдэг олон үйл ажиллагаанууд байгаа. За энэ ажлууд дээр бол тодорхой хэмжээний акс дэвшлүүд гарч байна. Бид нар бол За дархны элеваторын 36 мянган тонны элеватор байгаа манай сангийн мэдлэлд. Энийний бол үйл ажиллагаа нь ерөнхийдөө бид нар хүлээж авснаас хойш төдийлөн ажиллаагүй. Одоо тодорхой хэмжээний засвар үйлчлэгээ хийгээд өнгөрсөн жилээс бас бид нар будаа авах, хадгалах энэ ажлуудыг эхэлж байгаа. Тэгэхээр бол цаашдаа одоо хэвийн ажиллах нөхцөл нь бүрднэ гэж харж байгаа. 3000 тонн биш 36 мянган тонны элеватор байгаа дархан дээр. Энэ бол тэгээ засвар үйлчлэгээ нь явж байгаа. За даатгалтай холбоотой гэх юм бол тариалангийн даатгалын тухай хуулийг боловсруулад явж байгаа. Энэ ажлыг энэ хуулийг бол одоо энэ хаврын чуулганаар жадвал өргөн барихаар ингээд ажиллаж байгаа. Тэгээ ингэснээр бид нар бол тариалангийн үйлдвэрлэлийг эрсдлээс хамгаалах бас томоохон хүчин зүйл болно гэж ингэж харж байгаа. Багийн Батмагш шүү. За энэ хөдөө аж ахуйн даатгалын хуулиа одоо яаралт оруулж ирнэ шүү дээ. Энэ бол маш их чухал хууль шүү. Энэ дээр их онцгой анхаарах шүү. Энд Архуул аймагт энэ Малын улмын сан гэдэг нэг одоо байгуулга байгаа. Энэ одоо хөдөө аж ахуйг эрчимжүүлэх, ялангуяа эрчимдсэн одоо мал аж ахуй хөгжүүлэх маш их үүрэг оролтой. Тэгээ энэ дээр одоо тэр өргөтгөл энэ төргээд юмнууд нь хийгдэх ёстой. Ямар бодлого барьж байна? Одоо цаашдаа энийг одоо вэгчүүлэх, энэ чиглэлд одоо юу хийх вэ гэж Дараагийн асуудал одоо энэ Монголд одоо хамгийн тул хувцас асуудлын нэг бол энэ мал эрүүлжүүлэх асуудал. Тэгээ энэ бол эдний яриад байгаа нэхэр энэ корпорацийн үйл ажиллагаатай холбогдоод ингээд цаашаа явна л да. Энэ чиглэлд одоо ямар бодлого байна аа? Энэ ер нь бол энэ хөдөө аж ахуйн одоо хөгжил бол ер нь уул уурхаатай дүүх үз ажиллаж энэ гурван л одоо бодлого байгаа шүү дээ Монголын хөгжлийн гол одоо гарц бол. Тэгэхээр энэ дээр одоо энэ шинжлэх ухааны технологийн олдтыг нэвтрүүлэхэд маш За Цэнд гомын боловч болов 83 бодлого төлөлтийн газрын дарга. За Малын Малын удмын сангийн үндэсний төв гэж Дархуул аймагт байгаа хонгор суманд. За энэ бол үйл ажиллагаа нь бас ерөөхдөө анханасаа төлөвлөлттэй нэлээд өргөн хүрээтэй төлөвлөсөн. Гэхдээ бид нар ямар ч байсан төлөвлөсөн э, хийх одоо үндсэн бүтээн байгуулалтынхаа 80 орчим үеийг бол бүтээн байгуулалтыг хийцсэн байгаа. За одоо бол өнгөрсөн жилийн төсвүүдээр арга хэмжээнүүд явсан боловч одоо шинээр э, хөрөнгө оруулалтын асуудлууд байхгүй гэдгээр хасагдсан. Цаашдаа бид нар бас үүсэж барих тодорхой хэмжээний асуудлууд, барилгын асуудлууд байгаа. За ер нь бол удмын сангаар дамжуулаад бид нар малын үржил өгсөө, үйлдвэр өгсөө сайжруулах талаар. Хамгийн гол нь сая дандны өгшөө судлаа суугаараа олон арга хэмжээнүүдийг авж байгаа тухайлх юм бол энэ сайн чанарын малын одоо хөлдөөсөн үрийг хадгалгалж зохиомжтой хэлтүүлэг хийх ажилд бол энэ хувийн үржлийн нэгжүүдтэйгээ хамтраад малын хөдөлмөрийн сангийн үйл ажиллагаа бас тодорхой түвшинд агцтай байгаа. Одоо өнгөрсөн жилийн түвшинд дэвтвэл газар тариалангийн бүс нутагт байгаа малынхаа За Цэнд гомын боловч чулуунд арах гүйцэгэ хариулъя 83 За мал өрүүлжүүлэх тал дээр хэм бол энэ хүнсний хангамжийн талх зарим арга хэмжээний тухай 36 дугаар тогтоол тодорхой хэмжээний бас заалтууд орсон. За үүнтэй үүнийг хэрэгжүүлэх хүрээнд бол тодорхой санхүүжилтүүд туссан. За энэ хүрээндээ бид нар бол энэ жилийн түвшинд одоо мал эмнэлгийн ерхий газраа дамжуулж малын одоо энэ вакцинжүүлэлтийн ажлыг урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд тодорхой хэмжээний төсвийн хүрээнд худалдаа авалтуудаа хийгээд вакциныхаа э, технологи ажлуудыг цаг хугацаанд нь хийхээр төлөвлөж ажиллаж байна. Цаашдаа одоо энэ малын эрүүлжүүлэх чиглэлд бид нар дотооддоо вакцины одоо тодорхой хэмжээний шугамыг үйлдвэр шугамыг оруулж ирэх за үйлдвэрж болох одоо вакцины хөв хэмжээг нэмэгдүүлэх биологийн шинжилгээний тал дээр бас тодорхой хэмжээний төслүүдийг олон улсын байгууллагууд төрч хэрэгжүүлж байгаа. За энэ хүрээнд бас тодорхой ажлууд явж байгаа гэж хэллээ. За зочид танилцуулъя. Годоод иргэн харьяатын газрын агаарын замын болон Боомт хариуцсан газрын албан агчдын төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За та бүхэнд ажлын амжилт хүсье. За асуулт хариултын цаг 4 гишүүн